assalomu alaykum vatandoshlar 6 oktyabr 2022 yil mana прямой moskvadan toshkentga reysimiz keldi aziz vatandoshlar bemalol shu ekrandagi raqamlarga kirishlaring mumkin ikkinchi reysimiz mana bugun yo'lga chiqib ketadi bu ikkinchi avtobusimiz toshkentdan Primoy mana moskvaga moskvadan Primoy toshkentga